Ciao a tutti! Preciso che non sono un tecnico informatico, ma come tanti di voi mi sono imbattuto in questo problema. Come rendere veloce il nostro dispositivo Android, cellulare o tablet, nulla cambia? Beh, in tre sole mosse, semplicissime tra l'altro. Vi farò vedere come fare. Tenete però presente che eh, queste operazioni dovranno essere effettuate nuovamente nel caso in cui si faccia un aggiornamento software del dispositivo. Mossa numero 1. Entriamo in eh, impostazioni, quindi cerchiamo la famosa rotella che non è un, po' tra l'altro una rotella ma un ingranaggio e entriamo dentro. Ok, in fondo a questa pagina solitamente, eccolo qua, c'è gestione applicazioni ed entriamo. Qui possiamo vedere tutti i programmi eh, che sono le app contenute nel nostro dispositivo. Alcune però non le usiamo mai, non ci interessano, quindi possiamo disattivarle semplicemente cliccando sopra ehm, e scegliendo disattiva. Per esempio il dizionario qua è già disattivato, facciamo che adesso lo riattiviamo, attiva, ecco, allora io adesso ho il dizionario attivo quindi lui comunque in background c'è e potrebbe eh, andare su internet, non ce ne accorgiamo, quindi questo ci consuma dati. Potrebbe andare eh, a comunque consumarci ulteriormente la batteria, potrebbe andare comunque a eh, abbassarci la memoria RAM, o la memoria di sistema. Insomma, potrebbe portarci degli scompensi. Quindi che cosa facciamo? Dizionario non ci serve, disattiva, ok, fine. Come potete notare qua disattivato Google Play Edicola, io non so quanti di voi useranno eh, questa app, eh, Google Play Film lo stesso, io non lo so quanti di voi la usano, eh, io non la uso e quindi ovviamente l'ho disattivata. Usciamo Seconda mossa, stesso procedimento di prima, quindi andiamo a cercare l'ingranaggio, entriamo dentro, andiamo in fondo, gestione applicazioni, ecco, adesso vedete i tre puntini qui a destra in alto? Bene, ci mettiamo il dito e si apre un menu. Il, prima, eh, il, primo sottomenu, quindi mostra applicazioni di sistema, è quello che dobbiamo aprire. Attenzione perché qui stiamo eh, in un ambiente più eh, delicato di quello di prima, eh, nel senso che qui abbiamo anche eh, applicazioni di sistema, quindi eh, sbagliare nel disattivare qualcosa eh, qui potrebbe mh, comportare poi dei problemi nel nella riattivazione, insomma ci creerebbe un certo caos all'interno del software eh, del nostro dispositivo, quindi bisogna stare attenti a cosa andiamo a disinstallare o a disattivare per esempio dove non so eh, ovviamente non metto mano quindi eh, lascio come è però ci sono delle cose che sono molto evidenti e che noi bloccandole andiamo sempre a risparmiare memoria batteria e, e in, in, alcuni casi anche eh, dati per esempio eh, qui c'è scritto bolle bolle è un effetto del salvaschermo quindi ci, a me non interessa entro dentro in questo caso l'ho attivato no ecco qui è attivo perché non c'è scritto nulla eh, o, altrimenti entro dentro e faccio disattiva esattamente come prima e lo blocco quindi batteria risparmiata eh, ram risparmiata e dati risparmiati e così posso fare con tutte quelle app eh, che io riconosco eh, bene, devo esserne sicuro ovviamente, eh, che eh, andandole a bloccare non mi creino poi problemi. Ok? Terza mossa. Allora, il percorso è sempre lo stesso, quindi vado a cercare il mio ingranaggio, eccolo qui, Vado in fondo a questo menu perché normalmente qui si trova gestione applicazioni, vado di nuovo sui tre puntini in alto a destra e questa volta però vado a mettere il dito su modifica impostazioni di sistema, eccolo qui. Allora, e qua dice selezionate quali applicazioni sono in grado di modificare le impostazioni di sistema, come l'attivazione o la disattivazione del Bluetooth. Ecco, applicazioni che sono in grado di modificare le impostazioni di sistema, che sinceramente, personalmente, vorrei che questo accadesse il meno, il meno possibile. Quindi cosa faccio? Eh, Acrobat Reader Ecco, questo è proprio di sistema <laughs> che non può essere né attivato né disattivato. Va bene. Archivio lo posso attivare o disattivare. Ora, ripeto, che l'archivio possa essere eh, colui che decide se attivare o disattivare il Bluetooth per me è, mh, mm, almeno da quello che spiega qui, per me è ehm, assolutamente privo di significato, non voglio che intervenga in nessun modo e quindi ho spento l'archivio. Idem per la calcolatrice, il calendario e via dicendo. E, ehm, mh, anche questo alla fine va a incidere sulla, eh, sulle prestazioni insomma, del nostro eh, dispositivo eh, creando a volte anche grossi rallentamenti nel fare delle operazioni o grandi consumi di batteria. Quindi secondo me ecco, fare eh, queste tre mosse può essere utile e devo dire forse anche risolutivo, almeno nel mio caso eh, devo dire che il, mm, ho risolto moltissimi problemi stando attento a eh, disattivare fondamentalmente tutto ciò che credo non serva spero che questa, questo piccolo video possa aiutarvi eh, facilmente insomma, nel trovare eh, più prestazioni per il vostro dispositivo io posso solo dire che eh, è una cosa che faccio da moltissimo tempo e eh, funziona funziona perché ho sempre il mio cellulare o tablet che si si muove velocemente, che fa quello che gli chiedo velocemente, e, mm, senza grandi problemi, senza grandi crash, anzi devo dire mai avuto crash, quindi insomma credo che sia, ehm, siano delle operazioni semplici, come ho già detto all'inizio, ma efficaci. Ciao e grazie a tutti per la visione.